Salut, Alors, c'était comment ton vol Bien, mais dans l'avion, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Hmm, en même temps, dormir assis, c'est pas commode. Je ne te le fais pas dire. Et niveau repas, c'était comment Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hmm, pour ne rien changer, quoi. Bonjour, le service. カリブ海から来たフランス人のジュアン君です。このチャンネルでは、フランスと日本の違いについて話したり、フランス語も教えてます。だから、気になる人はぜひぜひ登録してください。それでは、早速始めましょう。s あ l u t Alors, c'était comment ton vol Bien, mais dans l'avion, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. 長い文章だと、je n'ai pas fermé l'œil de la nuit ですね。でも、je とには短くして、j'ai pas っていう風になりますね。で、意味なんですけれども、直訳すると、夜、目を閉じてないっていう意味ですね。だから、すぐにどんなイメージわかりますね。寝れなかった。 « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. franchement, le bébé a pleuré toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai beaucoup révisé. Du coup, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. fini, Bien, mais dans l'avion, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Hmm, en même temps, dormir assis, pas commode. Ce n'est pas commode は簡単じゃないんですっていう意味です。楽じゃないんです。やりやすいじゃないんですっていう意味ですね。で、他の表現だと、ce n'est pas facile。ce n'est pas agréable。コモドの意味なんですけど、2つの意味があるんですけど、コモドは棚。 っていう意味があるんです。で、コモドは楽っていう意味です。だから、このビデオの場合は、コモドは楽っていう意味ですね。で、それねパコモドは、そういうふうに、それをしたら、楽じゃないんだね。不便だな。便利じゃないんだな。っていう意味ですね。だからこの会話の中で言ってるのは、座ったままで寝るのは難しいだな。で、他の例えだったら、Je n'avais pas de baguette. J'ai dû manger avec mes doigts. c'était vraiment pas commode. T'es eu fini, yuemas. La échu, kono shirizu no tsugi no épisode o apushite masu no de zizi zizi, toroku shite kudasai. En même temps, dormir assis, c'est pas commode. Je ne te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. T'es eu fini, minna yuite masu ne. Kekko hayaku yuite masu ne, minna. Demo, imi nan desu keredomo, so da na, sore na, te yu desu ne. J'avoue, tu as raison.

niveau kazoku wa Et niveau famille, ça va comment Et niveau nourriture, ça va comment Et niveau travail, ça se passe comment qu'on a fini, Kikeba Ides. Et niveau repas, c'était comment Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Shiogen se mettre quelque chose sous la dent 直訳すると歯の下に何かを置くっていう意味ですだからイメージ的に分かりますね食べることはなかった食べたいことはなかった食べれることは Nakata T1 Voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Wa, taberu mono ga arun desu kiridomo, sukunai desu. cas, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Wa, Lyo teki ni tabemono wa kekko attan desu kedo, boku ni totte kojin teki ni tabereru koto wa nakatta desu ne. Tatsueba, végétarienne so desu. De, niku dake no tabemono ga nanka, hmm, euh, il n'y a rien à se mettre sous la dent par ici. T'es yukuni tsukaimasu. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hmm, pour ne rien changer, quoi. Pour ne rien changer. この表現ですね。いつも通り。いつもと同じですね。相変わらずそうだね。 っていう意味です。だからですね、相手が習慣について話したらとか、相手がいつもやってることについて話していたら、まあ、pour ne rien changer っていうふうに答えたら、なんかすごく悲惨です。みんながそれを僕に言ってくれたら、わお、たくさんしてるな。だからそれを使ってみてくださいね。まあ、pour ne rien changer。例えば、aujourd'hui j'ai fait une heure de sport。

Bonjour le service. あこれは教えたかった。直訳すると、全然わかることができないと思います。なんか、そういう表現は自然にわからないと思いますので、それは教えたかったです。Bonjour le service は直訳すると、こんにちはサービスでも通じないんですね。実際は、そういう形は、Bonjour プラス名詞は文句を言うときです。だから、 Bonjour のサービスっていうのは、なんかサービスはあんまりいいんじゃないなっていう意味です。他の例えだったら、誰かが自分にこんにちはを言わずに取ったら、えべ、Bonjour ラポリテス。あの人、礼儀正しくないなっていう意味ですね。Bonjour ラポリテス。 丁寧じゃないっていう意味ですね。このビデオの中で新しい表現を学んでいたら、ぜひぜひ評価、グッドボタンを押してください。来週このシリーズの次のビデオをアップしてますので、ぜひぜひ見てください。それでは、あ、ビエント